И? Мирзовский район, село Аргунск. Село? Да. Какое? Аргунск. Аргунск. А год рождения? 02.11.1992. Семья есть? Да, дети есть. Ну, разведены. А сколько детей и сколько лет? Четверо, старшему 11 будет в мае. Четверо детей? Да. Много? Нормально. Не, ну, в смысле, что как бы один-два ребенка, четверо, это как бы уже многодетная семья, да, ну да. считается. Э, как попал в Украину? Ну, приехали, как бы сказать, на лагерь. Угу. Сидел, да? Да, отбывал. <clears throat> А за что? За коноплю. 228 часть вторая. А что делал с, э, с коноплей? Продавал, употреблял? Употреблял, без цели сбыта. И сколько дали лет? Четыре года, шесть месяцев. За коноплю четыре года, шесть месяцев? Да. Серьезно? А где словили? Ну, дома приехали с обыска. Кто-то сдал? Ну, все возможно. Ну, может быть, и такое. И сколько, сколько сидел уже? Четыре года, три месяца полный срок сколько был? 4,6. Да. да. И кто приехал в колонию? Колония какая была, где? Ну, ну общий режим, там же, в Забайкальском крае. Окей. И кто приехал? Ну, Вагнер приехал. Пригожин или представители? Ну, представители. Я Пригожина не видел ни разу. А, и? Ну, что предложили? Ну, и что там все судимости, несудимости снимут чистый лист как бы и деньги будут платить. Сколько обещали? Ну, учебка 100 тысяч, а как бы уже с боевыми, если то 200. А, а смотри, тебе оставалось три месяца. Ну да. А почему согласился? Ну, в основном из-за чистого листа. А что бы изменило, если бы я сидел три месяца и вышел? Ну, судимости были бы, фигурировались бы везде там бы э, повлияло бы на детей тоже. Там, в дальнейшем учиться, не учиться. А сколько колонии э, как бы общего режима человек было? Ну, в общем, в колонии 300 ну, с чем-то было. А согласилось сколько? Ну, человек 50, может, меньше. И когда привезли в Украину? Ну, мы вот контракт подписывали уже 25 по ходу ноября в этом лагере, в детском, детский лагерь или как ли там в лесу. Это территория Украины уже была, да? Ну, Луганск, походу, Луганская область, или угу. Донецк, не знаю точно. А Украину когда взяли? 18 или 17 января. А где? Под Солидаром. А какие задания оставились? Ну, мы вот что, в основном там продукты таскали, вот потом нас отправили сказали, что... что Можно четче немного говорить? Продукты таскали сначала, как бы. Потом отправили нас то, что занять оборону, то, что там нету никого. Мы пришли, получается, залезли в этот блиндаж, и вот нас там в плен взяли, в блиндаже. А жена знала, что едешь воевать? Да, бывшая знала. Что сказала? Ну, как бы сказала, зачем тебе это? Против было? Да. Шкурный интерес чисто был? Или деньги тоже играли роль? Ну, и деньги тоже играли. Но ну, и в основном вот чисто лист. А про идеологию что-то говорили в Агнара, когда приезжали? Ну, ничего не говорили. Ну, то есть там за Россию, за Родину и там вперед? Ну, может, было уже сколько прошло, сильно уж не помню. <laughs> Смотри, ну это немного как бы смешно звучит, потому что вот это, то, что ты сделал в жизни, это могла быть роковая ошибка. Все, все возможно. Но ты понимаешь, что то, что мы с тобой разговариваем, это вообще удача. Ну для да. тебя, не для меня. Понимаю. Я никогда не думал, что буду раз, разговаривать э, ну, в жизни, там, год назад, что буду разговаривать с вагнерами, еще э, из-за Байкальского края кем-то. Вообще хреново даже себе представляю, где это. Это далеко отсюда. Да, я знаю, что это далеко. А до этого чем занимался? До того, как э, принялись коноплей? Так, работал. А кем? Дом, дом семья работал. Участник. Там в лесу работал, скот пас на зернотоке. Ну, можно сказать, разнорабочий. А какая средняя зарплата была? 30 ну, тысяч в месяц платил. Тысяча в день. Тысяча в день, да? да. Ну, как бы тяжело с этой зарплатой жить, да? Четверо ну, детей. Как бы хватало. А жена чем занималась? Накоростила ничем. По хозяйству дома. А деньги жена получила? На кого э, деньги перевел? Это все наличкой получалось, да? Сказали, по окончанию контракта э, доверенное лицо не было у меня. А кто был у тебя доверенным? Э, сестра. Я не дозвонился в тот момент, там нам было паспортные данные, чтобы получала она. Я написал отказ, то, что по концу контракта выплатит. 30 тысяч рублей, это вот если перевести на деньги, я смотрю, это 220-230 долларов. Не так, правильно? Да. Это же тяжело жить, наверное, на такие деньги. Ну, в деревне хватает. Ну, там в основном все свое то есть там какое-то приусадебное хозяйство, скот и так далее, да? да? да. Но ну, если по сравнению, это же 200 штук, и где 30, это сумасшедшие деньги. Реально заработать где-то в России 200 тысяч? Можно заработать. А но, где? Но в месяц точно не заработаешь. 150 минимум, и то, если ты будешь в артели работать, золотодобывающий бульдозерист получает 150 примерно в месяц. А тяжело ну, там да. устроиться? Ну да. Почему? Ну там в основном все свои работают. Ну один устроился, там друга, не друга позвал туда. Ну ты бы хотел там работать, да? Образование не позволяло. А какое у тебя? А, вот я, как бы сказать, на лагере выучился только на электромонтажник. Слушай, вот я смотрю так на тебя, вот какой нахрен из себя вояка? Мое ну, право? Ну, конечно, да. Деревенский обычно мужичара. Ну, типа, да. А что ты знаешь вообще об Украине? Ну, ничего в основном, можно сказать. А из деревни куда-то выезжал? Нет. Вообще? Так, по району только и все. Дальше Читы не было нигде. А нацизм, фашизм, что в Украине, что-то слышал? Да, слышал, типа что. Но я не увидел этого. Но верил в это? М? Верил в это? Ну да. Верил, да? То, что рассказывали по телевизору, по телевизору показывали. Смотрел новости, новости. А можешь объяснить, что такое нацизм? Нет, не могу. Ну, по истории, как бы там, фильмы, не фильмы смотрел. То, что захватывает там силой, не силой, там, народ уничтожает. Нацист? Ну да. Где, в Украине, что ли? Не, как бы вот по истории вот. Это Вторая мировая война? Да, да, да. А ты один из деревень, который поехал воевать сюда? Или еще там есть, из Забайкальского края? Ну, с Забайкальского края уезжали, но там и мобилизировали тоже. Тоже, да? Да, да, да. Я как звонил еще с лагеря сестре, узнал, она рассказывала. А, а что... кто служил, тех мобилизировали. А что? А где коноплю брал? Выращивал у себя? Нет, она растет везде там у нас. Везде растет? Да. <laughs> Это вообще прикол. То есть и все вот там курят ее, да? Ну, не все, но ну, курят. Большинство, да? А как бы, а полиция не борется с этим, э, то, что растет? Борется, уничтожает. Уничтожает, да? Да. А почему не могут это, как бы, ну, если запрещено? Это... Некоторые говорят, лучше курить, чем выпивать. Нет, это, ну, <laughs> там ну, как бы везде растет, то есть это не проблема, там ее сорвать, высушить, да? Да. Но ну, где есть она как бы слабая, где есть сильная. А ты какую курил? Ну, я всякую курил. Ну, тебе типа, понравилось, да, типа? Да. Нормально, ну, как бы немного торчал, да, от жизни? Ну, по-любому там прикалывать, какую-нибудь работу делать, потом втягиваешься. А сколько курил? Сколько курил? Ну, лет пять, может, курил. <laughs> Ну, то есть... <laughs> Все знали, что курил, а взяли на пятом году курение или как? Ну, как бы все ну, родственники знали, там, друзья, товарищи. Ну, это как происходит? Ну, например, какая-то пьянка, да, вот там, э, э, там накосили конопли, давайте вот закурим, да, какой-то праздник. Ну, нормально, да? Ну, как? Ну, все. Ну, конечно. Нормально, да? А чем менты приколупались тогда? Так а, к наркотикам приравняли и все. Тяжелым. Запрещена в России курить употреблять. Нет, так это я, я понимаю. Конопля запрещена и в Украине, да? Но так вот, чтобы там, ну, это как бы легко было достать и так далее. Ну, там же, это деревня, правильно? У вас, как, э, э, у вас мент, который тебя брал, местный, правильно? Нет, у нас как бы полиции нет, даже участкового не было в деревне, за 65 километров они. Они специально приехали? Да, кто-то навел, поход. Ну, ты торчал с коноплей тогда, когда они ехали? Нет. Но ну, знали, где искать, правильно я понимаю? Ну да. А сколько нашли? Килограмм 76 грамм. О, так ну. ты нормально тогда складировал? <laughs> Килограмм 76 грамм? Да, весной это было. А ты себе просто про запас, да, чтобы там до, следу... <laughs> до следующего урожая. <laughs> Можно так сказать. Нужно было сказать ментам, ну, вот сколько растет. Ну, так не объяснишь. Нарушаю закон, значит, нарушаю все. Ну, хорошо, давай отойдем от наркотика. От этого, от Смотри, вот ничего не знаешь о Украине и так далее. Приехал с чистого листа. Объясни мне, ты можешь мне объяснить, за что воюет Россия здесь? Не могу я на этот вопрос ничего сказать. А почему все в России идут как бараны вот сюда? Ну, не знаю, кого-то мобилизируют, идут. Кто-то контракты подписывает. Кто-то из-за денег идет, вот кто-то из-за чистого листа. Кому-то срока кто-то боится, чтобы не, не посадили. Но ну, как я слышал, что вот если будут кружиться, ну, то лишь лавировать от мобилизации, то, что будут 40 давать. Ну, не знаю, правда это, неправда. Но слышал такое. А тебе нравится жить в такой стране? Ну, нормально, что. Я в деревне жил. Нормально. И не об этом. Ну, то есть никто не может объяснить, в том числе, за что здесь воюет Россия, но все идут на убой, как бараны. Ты же видел, сколько смертей по солидарам? Ну да, видел. Ну, где логика этого всего? Никто не может объяснить, но все идут. А это что значит? Не могу тоже объяснить ничего. Хочешь сказать что-то украинцам? Ну, думаю, закончится это все. Ну, скорее бы закончилось. И? Ну, чтобы в мире жили. А как должно закончиться? Так, а мирным путем все. Ну что это значит? Это общие слова. Ну, чтобы в мире и в согласии все жили. Единственное, чтобы это все закончилось, это нужно Украине победить. Единственный вариант. Другого нет. Вы же как тараканы. А ты понимаешь, вот, э, у тебя какое образование? 11. Просто 11 классов, да? Ну и лектор монтажный. Ну, какой у тебя статус здесь? Военнопленного, правильно? А почему взяли в плен? То, что на войне был. Не, ну, на войне можно быть, ну, потому что оккупант, правильно? Пришел оккупировать территории. Ты говоришь, что любишь фильмы о Второй мировой войне. Любишь? Не, смотрел вот. Смотрел? Да. Немцы сюда приходили что делать? Ну, завоевывать. А завоевывать. Да. А сейчас потомки дедов, которые воевали, приходят завоевывать украинцев. Правильно я говорю? Ну да, получается так. Оккупант? И когда это все закончится, то будут делать фильмы о том, как украинцы защищали свою землю ну, конечно. от оккупантов. Как ты детям это все объяснишь? Что ты делал здесь? Не знаю даже. Ну, короче, ну похрен тебе, да? А если так взять? Ну, нет, конечно. <laughs> Как может быть похрен? Вот смотри. Виновными граждан России в преступлениях, совершенных их армией, то есть ты, на территории Украины считают 87% украинцев. То есть почти все украинцы считают. Все украинцы считают, что все россияне виноваты в том, что сейчас происходит с их виной здесь. М? Что можешь по этому поводу сказать? Это последний, последний соцопрос. Ну, не знаю даже. Не могу не знаю, ответить на него. Ты просто не хочешь? Боишься? Хочешь что-то сказать россиянам? Не, ничего. Вообще?